Lord. lindo, bolão. Guarda, deixa attention in whole vessel, in blood vessel whole. Right blood vessel down blood vessel whole, lateral artificial, each, two. Sweetie. Massacres Rodrigo. Beautiful. To come into play. To go down. To break it down. Yeah. Come, come, come, come, come. force. Basi konstasyon Komek de bon Ake goun Mwen zin nou Mwen se se li bon Fwa wens Basi konstasyon Ken be goun Mwen se se li bon Mwen se se li bon Mwen se se li bon Mwen se se li bon Mwen se se li bon can help better. He's the Lord. 세네